pukul 3 pagi pergi masak Oh, dia buat kereta cabaran Itu baru namanya Dead Challenge. Dead Challenge. Tuk sebelah apa sekarang? Lah, pagi pagi tu. So, Assalamualaikum guys. Aku Daniel. Welcome to the escape. Escape in house. <laughs> so, Hmm, okay, aku nak buat storytelling sikit. Ajap. Aku turn Kau pakai selcom kat sini laju tu. Okay, um, nak cakap pasal giveaway tu kan. So, kalau korang nak, nak tahu pasal giveaway tu, tengok video ni sampai sampai habis. <sighs> Okay susah tak selesa tu kalau nak cerita sambil macam ni aku tak tahu macam mana vlogger boleh larat darat-darat pegang macam ni kan tak larat dulu aku tak boleh tak boleh saya tak boleh so aku akan stand kejap aku stand kejap eh mana tak record all semua dah plug in pegang je lah so guys tadi aku tukar phone tukar kamera so ni aku set up sekejap <clears throat> so aku ada sikit storytelling yang aku nak cerita rasa dah lama juga more than 3 weeks aku tak buat storytelling aku tak upload konten tentang storytelling so hari ni aku nak ceritakan satu cerita it's not the horror it's like a experience so based on my story okay berat dulu nak cerita pasal ni sebab menceritakan tentang orang yang dah pergi um, Sebelum aku ceritakan tentang lebih lanjut Sedekah Al-Fatihah dekat arwah pakcik aku Rusman bin Sabah Al-Fatihah oh, Amin ya rabbal alamin. So um story ni dia mulanya macam ni. Um time kita orang duduk dekat rumah selayang Pakcik aku duduk dekat Balakong Balakong area area nak naik ke Kuala Lumpur Something macam tu lah Bila da- bapak aku Bapak aku dapat call Yang dia kata Pakcik aku ni sakit Sakit So Dan sakit lah Rasanya pingsan kot katanya So Macam biasa Bukan macam biasa lah Memang semua dalam keadaan Gelabah Haa ah dalam keadaan gelabah so kita orang siap-siap Orang rushing terus pergi ke balakong kita orang pick up pak cik aku kat ah, aku dah lupa lah kat mana tapi kat dalam area balakong area balakong tu dekat kawasan rumah dia juga so dah bawa dia dalam keadaan pingsan dia duduk kat sebelah aku duduk kat sebelah aku bapak aku drive memang totally luar kawalan lah dia bawa memang betul-betul laju sampai dekat hospital Serdang kita arrive dekat hospital Serdang tu uh, pergi emergency masuk ke dalam emergency aku tak tahu what else apa yang dia buat like macam setengah jam macam tu dia bagi tahu pacik aku dah tak ada Dan kalau korang nampak kereta yang aku selalu bawa pergi syuting Aku bawa pergi jalan-jalan dengan member-member aku Proton Saga tu Ataupun aku gelarkan dia Skyline Sebuah kereta Di mana dia meninggal kat dalam kereta tu Okey, ada lagi satu cerita yang um, Sedih juga Waktu dia meninggal bukan dekat hospital dia meninggal dekat sebelah aku aku duduk kat belah kiri dia duduk kat belah kanan kalau orang pingsan dia sandar rupanya dia sandar tu dia terus jatuh rebah ha rebah dia rebah dan jatuh ke atas riba aku <laughs> dia rebah dan dia meninggal atas ribu aku Dia antara seorang pakcik aku yang paling <laughs> Paling aku sayang lah Dia memang sangat baik He's, a, he's such a kind man Kind uncle Memang seorang yang pemurah Aku panggil dia Arwah eh, Aku panggil dia Pak Ambung Memang aku sangat rindu dengan dia Aku rindu dengan dia Setiap kali kalau dia datang jumpa aku Benda first yang dia akan belikan aku mainan Jajan Tak ada pakcik yang terbaik lah So guys Jangan lupa subscribe, like, comment and share Kalau korang rasa video ni best So lagi satu kalau nak tahu pasal giveaway Aku akan bagi tahu dekat last video ni dengan nama Fidaus Um, rasanya tu je saja kot Ciao Assalamualaikum Oh ok So ni lah Yang aku masak tadi Sekejap aku tunjuk aku show off sikit <laughs> Ni sambal ikan bilis Sedap bro makan Ni sambal ikan bilis ni Mana sikit ah, Okay Hi guys Assalamualaikum escape in the house. So aku Daniel. Ama. Okey, hari ni kau hitam. <laughs> Okey. Um, kat sini aku nak bagi tahu detail pasal kalau korang nak join kita orang punya giveaway. This is uh, our first big giveaway. Uh, kita orang nak buat giveaway. Um, dia punya hadiah rahsia lagi, secret secret. Sekarang aku akan bagi tahu syarat-syarat conditions kalau korang nak sertai korang kena subscribe Escape Films YouTube channel. Korang kena like lima latest video Escape. Follow Escape Production punya um, Instagram. Dan korang kena share link dekat lima group WhatsApp korang. Settle tu semua, korang email ah ha, korang screenshot semua detail tu kalau macam korang dah uh, dah share tu share dekat lima group WhatsApp dan korang screenshot all of that Ah, send dekat email kita orang. Kita orang akan pilih secara random. Lagi satu, korang komen dekat latest video dan kita orang pilih secara random dekat email dengan apa tu? Tinggalkan nombor phone lah supaya senang kita aku nak contact. Faham tak? Okay, peace. Dah tengok tu subscribe lah. Nak kena ajar ke?